Halo bro, selamat datang di channelku. Jadi, di video kali ini, aku bakal main Art Mobile. Jadi pada dasarnya ini adalah game survival, tapi di zaman purba. Tuh, di kiri kan ada dinosaurus tuh, nah itu. Jadi sebenarnya uh, aku rekaman ini gak barengan sama ngomong ya, jadi Aku rekaman dulu baru aku isi pakai suaraku. Jadi apa yang akan terjadi setelah ini gue udah tahu. Tapi nanti lihat aja lah. sini suruh cari kayu jadi aku noncokin kayu buat dapet kayu terus buat apa namanya apa itu tadi wala stone pick stone pick ya bentuknya kayak ya ini loh stone pick itu kan ada dinosaurus terbang juga itu pengen gue jinakin karena kalau bisa dijinakin kita bisa apa namanya jelajah ke pulau-pulau lebih gampang lah karena bisa terbang aja tuh karakter gua masih nggak ada baju cuman celana doang ini tiranodon itu kalau diserang dia bakal nyerang bakal nyerang balik sini uh, gimana ya? Mungkin aku bakal banyak diam karena aku nggak tahu bakal ngomongin apa. Jadi ya tonton aja lah. Enggak selamanya diem sih. Kadang-kadang aja. Iya. Yeah. sleeping bag biar kalau mati respawn di sleeping bag Oh ya jadi uh, sebelum aku rekaman aku juga udah progres ya uh, tentang game ini jadi udah buat rumah terus buat campfire Jadi lokasinya itu uh, gimana ya? Agak jauh. Kayaknya agak jauh dari sini. Harus nyebrang ke pulau sebelah. Jadi uh, setelah aku bunuh dodo ini, aku bakal hadap ke depan ke kiri minum dulu hadap kiri nah di sana aku lihat kayak ada dinosaurus predator mana ya nah tuh tuh depan depan agak nggak kelihatan kayaknya tuh tuh yang gerak-gerak tuh itu predator jadi uh, aku nggak jadi nyebrang ke arah sana jadi aku ke kiri terus langsung lewat jalur ini buat nyebrang ke pulau sebelah itu buat kapak terus buat baju sama celana nggak tahu dia bakal nyerang belum pernah tak serang sih ini aku buat celana dulu kalau nggak salah dari fiber kan? jadi uh, setelah aku masuk ke sungai ke sungai ke cek kanan kiri itu nggak ada piranda men beneran nah di Kalau masuk dulu eh lihat-lihat dulu dari kanan kiri ada piranha enggak yang enggak ada tapi di sebelah ada predator ngejar gua terus gue diserang gue ngestak nggak bisa gerak nah gue ngestak di sini nggak bisa gerak beneran men terus itu mati ya gue. oh benar Hilang deh barang-barangnya. Habis itu aku respon ke ke kanan yang kotak sebelah kanan. Nah, itu. Dan sesuai harapan, lokasi yang gue maksudkan itu yang dibuat di di gameplay gue sebelum sebelumnya itu deket sama sama tempat respawn gue jadi ini tinggal lurus tapi nggak terlalu jauh sih tapi tak cut aja karena gue namanya biar langsung bisa buat campfire sama nah campfire sama spear terus jam map nah di sini aku cari duduk karena di pojok kanan atas itu ada tulisan find dodo yang yang disuruh menemukan dodo belakang belakang boy belakang kanan kanan kanan nah lurus lurus lurus bro lurus belakang lupa pak nah itu tuh lurus nah tapi uh, di sini setelah gue cari-cari nggak ada duduk yang burung kecil-kecil itu loh habis itu gue bunuh yang ini Saurus ya pokoknya gue bacokin pakai kapak iya pakai kapak nah terus kayaknya ngebug karena itu jadi penuh gitu loh nah situ ada pura-pura purba diserang nggak apa-apa nggak diserang juga nggak apa-apa tapi bisa dibunuh itu jadi alasan aku pilih pulau ini jadi tempat tinggal karena apa ya predator di sini tuh nggak terlalu susah-susah jadi ya bisa dibunuh lah ya maksudnya susah-susah amat setelah gue menyiapkan perlengkapan gue langsung apa ya kayak menjelajah ke daerah-daerah sini kita lurus terus ke kanan aku nggak menemukan predator. Nggak ada Kemarin tak lihat guys, nggak ada. Tapi aku apa ini? Moshok. Ya kayak gitulah. ini aku bunuh. Gua ambil daging sama hide. Ya, kurang lebih seperti itu di episode kali ini. Jadi, maaf kalau agak bosenin. Tapi di next episode akan aku coba buat yang lebih bagus lah. Ya paling gak ngerusuh sama dino-dino tuh. Mungkin ngejinakin yang terbang atau cari tirek buat diserang atau ya gitulah. Jadi kayaknya itu saja untuk episode kali ini. Jadi terima kasih banget yang udah nonton video kali ini. Dan gue akan tetap main game ini. Mungkin sampai menjelajah pulau-pulau. Ya mungkin itu. See you di next video. Dadah.